共产党，我哋穷人就唔怕穷。 东南，金戈铁马，解封杀，争战，天王挥剑，我执掌，大圣开天。